aqueles que seguiram a dica que eu dei no início de janeiro no vídeo que eu fiz exclusivo para os patrões e assinantes do site do Carlos Notário, dizendo que aquele era um bom momento para se investir em ações, parabéns! Vocês devem ter ganhado uma boa grana, hein? Mas será que esses papéis vão continuar subindo? Ou podem começar a cair e devolver tudo o que foi ganho? Bom, é nessas horas que existe uma ferramenta muito interessante chamada Stop Loss, que está disponível na maioria das corretoras através de seus home broker. O stop loss é um tipo de ordem automática que você configura na tela do seu home broker e caso o papel que você comprou caia abaixo de um determinado valor que você estipular, automaticamente uma ordem de venda é disparada. Isso pode ser muito útil para evitar que você perca todo aquele ganho que você conseguiu com as suas ações ou talvez reduzir o prejuízo que esteja tendo com elas caso o preço do papel comece a cair ainda mais. Bom, mas como é que funciona esse negócio de stop loss? Para isso, vamos imaginar, por exemplo, que no mês passado você comprou ações de uma determinada empresa e pagou 10 reais por elas. Hoje, essas mesmas ações estão valendo cerca de 12 reais ou seja, um ganho espetacular de 20%. Oh, que legal! Mas, como todo bom trader sabe, lucro bom é lucro no bolso. E para evitar de correr o risco dessas ações voltarem ao preço de 10 reais, ou pior ainda, ficarem abaixo desse valor e você perder tudo que tinha ganho, você pode estabelecer um stop loss de 11 reais e 50 centavos. Assim, caso esse papel volte a ser negociado a R$ 11,50, automaticamente uma ordem de venda será enviada e a sua posição zerada. Aí, ao invés de estar chorando, você terá garantido pelo menos 15% de lucro nessa operação. Ao mesmo tempo, caso esse papel não caia abaixo dos R$ 11,50 mencionados e continue subindo acima dos R$ 12,00, você ficará ainda mais feliz, afinal de contas vai poder aproveitar para lucrar ainda mais. Mas existe ainda uma outra possibilidade chamada de stop loss móvel ou simplesmente stop móvel que vai elevando automaticamente o valor mínimo que você aceitaria vender um papel com base nos últimos valores negociados. Assim, na medida em que o valor do papel sobe, o valor do stop loss também sobe junto. Pegando o mesmo exemplo do início do vídeo, vamos imaginar que o valor das ações continuaram subindo acima dos 12 reais e agora estão valendo 12 reais e 5 centavos. Então, também no seu home broker, você pode estabelecer um stop móvel, especificando que caso o valor da ação fique acima dos 12 reais e 10 centavos, o seu stop loss será ajustado em 10 centavos. Ou seja, ao invés de ser ativado em R$ 11,50, será ativado em R$ 11,60. E caso o papel continue subindo e atinja R$ 12,20, por exemplo, o seu longo stop loss também será atualizado e passará a ser de R$ 11,70. É importante que caso você nunca tenha configurado o modem, de stop loss ou stop móvel em seu home broker, ligue para sua corretora e peça ajuda, pois apesar de praticamente todas elas oferecerem gratuitamente esse tipo de serviço, as configurações e nomes adotados por eles podem variar um pouquinho. Bom, então é isso pessoal. Caso queiram mais dicas como essas, ou tenham ficado com alguma dúvida específica sobre esse assunto, mas que não tenha ficado claro nesse vídeo, deixem seus comentários aqui na descrição do vídeo. Fui!